все возьми. Я все тебе верну. Только память мне оставь одну. Чтобы помнить первую весну, нашу первую весну. Хочешь — верь, а хочешь — и не верь другой любви не жду теперь. Не придет ко мне она опять та, что можно счастьем называть. Вот летит и падает листва, где ж они красивые слова На ветру лишь слышатся едва Слышатся едва Может, друг, ты встретишься со мной Где-нибудь осеннюю порой. Будем рады встречи мы какой, встречи мы какой. не придет ко мне она опять, то, что можно счастьем называть. Все возьми, я все тебе верну. Только память мне оставь одну, Чтобы помнить первую весну, Нашу первую